non c'entra un cazzo Infatti parliamo Giappone. di Giappone Anche la butti sulle cose greche scusa eh Bene Poi però... fa Com'è che si chiama quando arriva l'uomo che fa così sulla donna nel muro? Abbassati Make Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo video oggi in diretta da Venezia con Mangaka96 Ciao ragazzi come Pe state? <laughs> Bene dopo sei mesi dopo la nostra visita in Giappone riusciamo a vederci qui Esatto finalmente Beh. già passati sei mesi Già passati sei mesi Mamma e... Eh, <laughs> cosa volevamo parlare in questo video sì. perché già il secondo che giriamo però l'altro era venuto male no l'altro è venuto bellissimo forse lo vedrete vabbè magari me metto un pezzettino tutto fuori fuoco l'ha detto vabbè ho sempre a criticare eh ma guarda che è a fuoco eh <laughs> comunque oggi siamo qua con mangaka perché voi dovete sapere che il nostro mangaka ha finalmente fatto uscire un manga eh, ma tutti che fanno libri, Lilletta che fa il libro suo, Mangaka che fa un manga, ma lo voglio fare anch'io un manga, tanto Vai. che ci vuole. Eh, Vabbè, ti metti lì con calma. Allora, di dici a tutti noi che ci seguono dici. da casa, dacci delle informazioni utili. Come si fa a fare un manga? Ah, così? Sì. Spudorato. Allora, serve talento? No, eh, l'hai fatto anche te. <laughs> no. Allora, per fare un manga serve tanta dedizione, tanti iscritti. <laughs> no. Allora, tu hai deciso di fare questo manga sì. Ma hai sempre voluto fare un manga e è stato così Beh, Stamattina mi sveglio, va che faccio un manga, è andato così, così. che fantasia Sì, diciamo che quest'idea è ormai parecchi anni che ce l'ho dentro la testa e volevo finalmente metterla su carta però ad un livello che fosse veramente veramente figo e spero di avercela fatta, poi sarete voi a giudicare ovviamente quello che leggerete. Tra l'altro io che copia ho preso? Perché io ho prenotato la mia copia, sì, e poi c'è anche la mia omaggio, quindi ne ho due copie. Sì, te hai preso la Metal Edition, wow. che è spaziale, e poi dal 2 novembre in tutte le fumetterie in Italia uscirà la versione standard e quella te ne porterò una quando ci vediamo in Giappone, dove ci vediamo <laughs> te la porto. L'ho sempre voluto anche perché cioè appunto basta leggere il mio nickname e già uno si fa un'idea un attimo, però... Mm -hmm è eh, stato, Già se fosse sempre il mio 69, sogno. mangaka sì. 69, uno si faceva un'altra idea. Di cosa parla questo manga bellissimo? Che genere è? È Un horror? È un ah, thriller? Okay, ok, allora, riassumendo in poche parole, Death Shield è un manga thriller psicologico e in cui non manca l'azione. Un po' come cui... Killing Stalking. Che non conosco però. Eh, invece dovresti. Invece dovrei. E... e quindi ecco, per tutti gli amanti un po' di quel mistero thrilleriano. Tri sì, quella proprio quella sorta di battaglie psicologiche e poi dove comunque un po' di mazzate ci sono perché quelle fanno sempre bisogno con la giusta moderazione. beh, nell'ambito manga e anime, <laughs> ricordiamo perché eh. eh. era, era, sottinteso eh, ecco. eh, guarda non lo so perché nego, dei, dei, commenti trovo di tutto quindi io sì, ti ho parato il culo so, solo, solo, nei manga, negli anime, nei film ecco, ecco nel mondo sì. dell'intrattenimento come, ecco, sì. come, su youtube del resto e, e quindi niente io comunque spero davvero che possa arrivare a più persone possibile proprio per avere un feedback diretto e, e capire veramente perché in Italia è secondo me rivoluzionaria anche il fatto che comunque sia un manga fatto da persone italiane ma si legge esattamente come un manga giapponese quindi al fondo con eh. le onomatopee sono in giapponese un sacco di, di, kanji no più che altro no sono tutte in katakana devo tutte dire. onomatopee quasi tutte katakana eh sono. esatto tipo chia sì chia. sì tutte, tutte onomatopee così quindi la maggior parte in katakana con la relativa traduzione perché comunque il, eh, il, manga è già pronto per un futuro mercato giapponese per cui Vedi come siamo già portati avanti sì. bisogna sempre pensare in grande e auguri soprattutto a chi compie gli anni oggi Secondo me è bellissimo il fatto che comunque c'è gente che è così, anche giovine, che si dà da fare, che ha voglia di fare un manga, Perché realizzare una sei vecchio, scusa. Eh no, però io ho già dato al mondo dell'arte facendo due album, ragazzi, e il terzo arriva quest'anno, mi raccomando scaricateveli tutti. Facciamo e partire... adesso? Vai! Canzone a caso! Altra canzone a caso. Ancora una canzone a caso. Mandiamone ancora una. Post, video è finito. Ancora una. ho scoperto un'altra cosa La mia amica Lilletta voleva fare la sceneggiatrice quindi non è che magari adesso riuscite a collaborare fare un manga bello ah, bellissimo vedremo vedremo il futuro è pieno di eh, sorprese, sorprese. per esempio come mai continua a cambiare l'altezza in questo video è eh, i misteri che scoprirete soltanto iscrivendovi al canale e attivando la campanella cosa auguri alla gente che vuole fare un manga perché un sacco di gente mi chiede ma posso andare in Giappone e fare il manga? Ka? Mangaka? <laughs> Sì, prima però studiate bene il giapponese, mi raccomando. Se volete andare lì serve, fidatevi, per cui iniziate a studiarlo già da ora, se la vostra intenzione è quella, ecco. E io mi rifaccio a un grande filosofo che si chiama Nike, che ha detto che nothing is impossible. Da Nike. Giustissimo. <laughs> Un canale di istruzione quasi questo È un canale culturale Madonna. Bring family together Family friendly Nothing is impossible Ecco bene Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video Che Ciao. vi ghiaccio Però almeno <laughs> siamo a Venezia Città più bella del mondo Non può andare male dai